كملي نوم حبيبتي كملي نوم لا خلاص انا صحيت Bonjour حبيبتي Bonjour. Sorry انا انا يا انوار اي انت وتعالي نحسبها امك المسكينه منهاره ومثل ما انت شايفه اصابعها ضعيفه وابوك راح يكون يا بين الشغل او البيت ما عنده وقت للبيت